हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो लिब्रा कैल्क की है छोटा सा फॉर्मूला जहां पे हम सीखेंगे यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया ठीक है अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं विथ स्पेस ये हमको पता करना है तो एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला है लेंथ का तो लेंथ जो है लेंथ बताता है अब चूंकि ये हम यूज कर रहे हैं लिब्रा कैल्क दैट्स वाई यहाँ पर आप टैब प्रेस नहीं कर सकते तो यहाँ पर लेंथ लगाइए और फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कैरेक्टर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा इसमें फाइव कैरेक्टर्स हैं अगर आप बीच में कहीं गैप दे देते हैं लाइक like दिस तो ये गैप को भी काउंट कर लेता है